अनि त्यसपछि म कुबेर राणाको ट्याङ्कीमा आएर म हेरेँ म र मेरो वाइफ थियौँ अनि मैले त्यो मोबाइलको लाइट बालेर हेरेँ त्यो कन्डिसन हेर्दाखेरि मैले दोब्बा दुदालाई पनि भनेँ त्यो लगभग भन्नुहुन्छ भने पिउने लागेको पानी छैन कि सर अब अर्को स्टेट त्यो बजेटलाई अब कहाँ कहाँबाट मिलाएर चाहिँ अगाडि बढाउने बढाउनु पऱ्यो भने जाने है तर यो पानी छिटो शुद्ध पार्नु पऱ्यो भने दुई चार शुद्ध हुनेवाला छैन दुई चार करोड चाहिने कुरा हो त्यसमा चाहिँ अब कसरी जाने अब आजको सरकारमा सुझाव दिउँ कसरी गर्ने बाँकी एक एकचोटि चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ भेला गरेर उपभोक्ताहरूलाई ल अब यो चाहिँ यसरी मिटर सिस्टम यो हो मिटर सिस्टम भनेको यो कुरा हो मिटर सिस्टममा यस्तो यस्तो प्रविधि यस्तो चाहिँ सुविधा यस्तो सुविधाहरू हुन्छ भनेर एकपल्ट जानकारी दिने हो कि होइन ओ हाम्रो काम गर्ने मान्छे नै के भन्छ खानेपानी ठिक छैन भन्छ ऊ आफै चाहिँ सय रुपियाँ तिरेर चाहिँ दस युनिट चलाएर बस्छ त्यसरी हुन्छ त्यो मान्छेलाई पेले आफ्नो भयो यो त हामी माथि सदस्यवासीलाई पेले आफ्नो भयो मान्छेले समाजको लागि सेवा गर्नुमा कोही पनि तात्पर्य गरेर कोही पनि उठ्दैन तर अर्कालाई तल देखाउनु र अर्कालाई दबाउनु अर्काको कुरा काट्नु धेरै सजिलो छ समाजको अगाडि आफू उभिएर त्यो काम गर्नु त असजिलो छ उसले कसैले चौबिसै घन्टा चाहिँ होटल व्यवसायदेखि लिएर अरू विभिन्न व्यवसाय चौबिसै घन्टा अनि उसको पनि पैँसठी हजार रुपियाँ खर्च लाग्यो गाउँपालिकाबाट त्यो पट्टि भएर गयो एक लाख सात लाख अस्सी हजार रुपियाँ लगभग हामीलाई खानेपानीको लागि निकासा भयो उहाँमा केही काम गर्न सक्छ भ्याउँछ नि गर्नुहोस् भन्नुभएको हामीले भ्याउनै सक्ने अवस्था आयो त्यसपछि सात लाख अस्सी हजारको रकमबाट त्यही डिपिआरको अनुसार हामीलाई चाहिने पाँच इन्च चार इन्चको पोलिथिन पाइप जिआई पाइप गरेर अलिकति लिएर आएर दिनका सुइसको एउटा कोठामा अलि सङ्घीय मन्त्रालय भने तपाईँको त अजाध्यभरि हेरि अफिस पनि एकचोटि गएर भनियो मान्छे भेटियो ल तपाईँको काम हुन्छ भने आयो त्यो फेरि पेन्डिङै बेसी हुँदो रहेछ कि त्यसलाई जाने के गर्नु कसो गर्नु भनेर कानुन सात अथवा कडेबाट अवस्था मैले बुझेको छु त्यसरी यो पानीले शुद्धिकरण गर्नलाई चाहिँ हामीले अझै गर्नु काम बाँकी नै छ हामीले तिन चरणको पैसा उठायौँ एक हजार पाँच हजार तेइस सय हाम्रो घरधुरी सङ्ख्या ट्याक्कै यति पनि भने निस्किया थिएन कति पैसा म यो एकचोटि यो आम्दानी खर्चको सुनाइदिन्छु हजुरहरूलाई हामीले एक हजारका दरले चार सय त्रियासी घरबाट उठाएछौँ हामीले चार सय त्रियासी घरको एक हजार चार लाख त्रियासी हजार पाँच हजारको दरले चार सय उन्साठी घर उठाएछ रेकर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ बाइस लाख पन्चानब्बे हजार त्यहाँ उठाएछ गाउँपालिकाबाट खन्न पुर्न भनेर हामीले अलिक मिहिनेत गऱ्यौँ त्यसपछि तिन लाख विनियोजन भएको ठाउँमा त्यो एक सौ पाँच पर्सेन्टले काटिएर दुई लाख अस्सी हजारको विनियोजन भयो टोटल हाम्रो चार लाख चालिस लाख सत्र हजार एक सय हामीसँग प्राप्त भएको रकम चार सय सत्र मिटरको तेइस सयको दरले उठेको हाम्रो नौ लाख उन्साठी हजार एक सय टोटल चालिस लाख सत्र हजार एक सय हामीले खर्च गऱ्यौँ हामीले हाम्रो स्थानीयलाई नै ग्राह्यता दिने भन्ने अनुरूपले एक सय चालिस रुपियाँ मिटर नबढाइकन एक सय चालिस रुपियाँ मिटर नबढाइकन घटी घटाउन गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो यहाँका भाइहरू हामीले यहीँ ठुलो खाबोले एक सय उन्चालिस रुपियाँ नब्बे पैसा एक सय उन्चालिस रुपियाँ साठी पैसाको केन्द्रको पदमा आयो हाम्रो भनाइअनुसार एक सय उन्चालिस रुपियाँ साठी रुपियाँ सहायता गर्ने हामीले अनि त्यही त कुरा चाहिँ गऱ्यौँ स्वीकृति के अरे अहिले जुन लेखा प्रणाली अनुसार त भएको छैन दुईजना कर्मचारी राखेर हामीले काम सञ्चालन गरेको हो एकजना पर्व सम्भारको लागि भनेर लोकबहादुर नेपाली अर्को रामकाजी विश्वकर्मा भिडियो रिडिङ गर्ने गर्ने भनेर त्यसको पैसा हामीसँग राम्रैसँग छुट्टै छ है चाहिँ हामीले खानेपानी सञ्चालन गरिरहेको छौँ मलाई कस्तो लाग्छ भने सबैभन्दा मलाई के लाग्यो भने हामी चार सय सत्रवटा मिटर त हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरिसक्यौँ हामीले तेइस सय रुपियाँको दरले हामीले पैसा लिइसक्यौँ हामी कतिजना छौँ अहिले यहाँ साठीजना म्याक्सिमम् किन आखिर किन यो के को लागि साठीजना मात्रै के चार सय सत्रजनासँग हामीले पैसा लियौँ के हामीले सूचना सूचित गर्ने के हाम्रो अधिकार होइन के हामीले गर्नु पर्दैन के हामी जिम्मेवार मान्छे होइनौ के हामी अध्यक्ष हो हामी उपाध्यक्ष हो हामी सचिव हो हामी सदस्य हो हामी जो पनि छौँ हाम्रो पोस्ट जो पनि छ किन हामीले गरेनौँ हामीले किन सूचना दिन सकेनौँ किन सबै मान्छे यहाँ सहभागी भएनौँ अघि हाम्रो यहाँ कुरा के आयो भने यहाँ मासु भात खाना भयो भने आउँथे भन्ने कुरा भयो किन मासु भात खाना त एकदम मजाले तपाईँको सूचना सम्प्रेषण हुन्छ क्या एकदमै राम्रोसँग तर यो हाम्रो समाजको लागि आफ्नो कामको लागि आफ्नो डेली पिउने पानीको लागि किन कुरा भएन किन सूचना संप्रेषण भएन यो कुरा किन हाम्रोमा हाम्रो कमजोरी के हो यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो त सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले कहिल्यै पनि कोही पनि मान्छेलाई त्यो कुराहरू भन्नु सकेनौँ मलाई पनि थाहा थिएन मेरो वाइफले बिहान के भन्यो भने बुढो पानीको मिटिङ रहेछ भनेर भने बुढी म आज जान्छु तिमी नगर म जान्छु म गएर बोल्छु जो पनि भन्नु छ मैले भन्छु भने अब मलाई सबभन्दा दुःख लागेको कुरा के भन्दाखेरि हामी चार सय साढे चार सयजना घरमा पाँच सय धुरी भनेर हामीले चाहिँ बजेट ल्याएको हो तर हामी अहिले यहाँ साठीजना मान्छे छ पहिलो कुरा हामीले सबैलाई सूचना दिएनौँ र सबैको हामीले फिडब्याक लिएनौँ कोसँग कसलाई के को जरुरी छ रातबाटे राउँलाई के छ तल्लो टाढलाई के छ घटी गाउँ भुजल गाउँलाई के छ या जोइटारलाई के छ या सत्र सय फाँटको तल्लो ठाउँ लाइनलाई के छ या यो के अरे चाहिँ तपाईँको कटिङलाई के छ हामीले कहिले फिडब्याक लिएको छौँ तपाईँको अस्ति म माथि गएर गएँ है म एकदम देशबाट आउँछु म आदिमूल मन्दिर गएँ म अनि मैले त्यहाँनिर हेरेँ रातमा राणाले जो ल्याएको पानीको बेस छ त उनीहरूले त्यो उता त्यो अशोकको फेदपट्टि धसेर ल्याएको छ कि है रातमारी राणा ल्याएको पानी हामीले अलिक तलबाट ल्याएको छ हामीले यहाँ तल ल्याउने पानी त्यो पनि ठिक छ अहिले त फुटपाथ गरेर त अलग तरिकाले ल्याएको रहेछ तल कुरा हो अनि त्यसपछि म कुबेर राणाको ट्याङ्कीमा आएर म हेरेँ म र मेरो वाइफ थियो अनि मैले त्यो मोबाइलको लाइट बालेर हेरेँ त्यो कन्डिसन हेर्दाखेरि मैले दोबादु दादालाई पनि भनेँ त्यो लगभग भन्नुहुन्छ नि पिउने लागेको पानी छैन कि सबै त्यहाँनिर अनि त्यसपछि म आएँ मेरो घरभन्दा माथि मेरो माथिको घरभन्दा माथि रातमा गम्छा डाँडामा त्यहाँ माथिको ट्याङ्की हेरेँ त्यहाँ पनि मैले हेरेँ त्यो पनि लगभग पिउने लागेको त्यहाँ हेर्दा पनि त्यस्तै छ अनि म दिपक हजुरको घर अगाडि आएर त्यो दबाई चौतारा भन्छ त्यहाँनिर हेरेँ त्यहाँ पनि कन्डिसन त्यस्तै छ अनि आएर जो मेन ट्याङ्की हाम्रो ब्याडमिन्टन कोर्टभन्दा तलको ट्याङ्कीमा हेरेँ त्यहाँको पनि कन्डिसन के छ एकदमै नाजुक छ तपाईँको हिसाब किताबमा सात लाख जति बाँकी छ होइन अब त्योलाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भने मेरो सल्लाह चाहिँ तपाईँको पाँच वर्ष अडिट भइरहेछ थाहा छैन अडिटले त सरकार यो हाम्रो त जब संस्था हो नि त हाम्रो सुस्त दुस्त प्रकारले लानको लागि अडिटर बोलाएर हरेक वर्ष अडिट गर्नु पऱ्यो यो असार लाग्यो यो वर्षको पनि शुद्ध गरेर क्लियर अडिट पऱ्यो समिति साथीहरू पहिलो छ सुझाव तपाईँको हिसाब किताब ठिक छ कि छैन ठिक छ कि छैन बल्ल त्यसले चाहिँ क्लियर गराउँछ तपाईँले अडिट नगरिकन पाँच वर्ष चाहिँ घटाउनु हो यो पाँच वर्षलाई अब साधारण सभा गरेर फेरि यो थप्नु पऱ्यो हाम्रो कि होइन कि त अर्को नयाँ समिति आउनु पऱ्यो होइन यो पनि एउटा हो है र यसमा यो पहिलो कुरा यो विषय प्रस्ताव जानुभन्दा अगाडि यो गर्नुपर्ने कुरा धेरै छैन त्यसैले अर्को कुरो चाहिँ अस्ति चैतदेखि उठाएको पैसाको हिसाब किताब पनि सुनाउनु पऱ्यो अनि उहाँहरूको तलब कति छ होइन के के को कुन प्रकारको भइरहेको छ कति मिटर युज गरेको छ एउटा घरले होइन अब धेरै भयो भने सय रुपियाँ धेरै त होइन पाँच सय हजार पनि धेरै होइन तर के त भने कुरो यो सत्य हो कि सफा पानी छैन त्यसमा चाहिँ बरु अहिले पनि धेरै लिन मिल्दैन भनेको चाहिँ सत्य हो त्यो तर्क चाहिँ मान्नुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ तर पानी पैसा धेरै भएको त त्यो चाहिँ खासै कुरा होइन मान्छे उहाँ कुली काम गरेर हामीलाई काठमाडौँमा जाडो पानी दिँदैन किन खाइरहेको तर हामीले चाहिँ अब खोलाको सिधा पानीलाई धेरै पैसा लियो भन्ने कुरो चाहिँ सत्य हो त्यसलाई घटाउने आफ्नो रहला तर मेरो चाहिँ पहिलो क्वेसन चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ आज छब्बिस असार भयो अब हाम्रो नवको काम पनि केही नहोला यो साउन्ड लास्ट गरेपछि हाम्रो आठ अर्को आर्को सुरु भयो नि त यो साउन्डको दस पन्ध्र भित्रमा भनौँ न हामी अडिट गराएर त्यो सबै प्यारेन्स गराएर धन्यवाद नेगेटिभ बिरुदाका साथीहरू होइन उहाँले काम गरेकै छ तर अब अर्को स्टेट अर्को त्यो बजेटलाई अब कहाँ कहाँबाट मिलाएर अगाडि बढाउने बढाउनु पऱ्यो भने जाने है तर यो पानी सिधो शुद्ध पार्नु पऱ्यो भने दुई चार हुनेवाला छैन दुई चार करोड चाहिने कुरा हो त्यसमा चाहिँ अब कसरी जाने अब आजको सरकारमा सुझाव दिउँ कसरी गर्ने कुराहरू जाउँ बाँकी कुरा कुरा मलाई चाहिँ के के लाग्यो भने अहिले नै त्यो के अरे मरण गर्नु गर्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने गरे होइन हामीले त्यो त भन्दा अब आर्थिक रिपोर्ट पनि अब हामीले भुस्तान गरिरहेको छ अब त्यसैले हामीले अनुमोदन गर्ने हो कि होइन अब त त्यसलाई पनि माइनर बनिन्छ साधारण सभा हुनु भएन सबै अडिटिङ साधारण सभा हो कि त्यो आज होइन यो पानी मर्नु भयो कसरी जाने के भन्ने धेरै कसरी पानी शुद्धिकरण भएन पानी हिसाब हो भन्ने कुरा आयो क्या अनि हिसाब पनि के अरे सार्वजनिक गरेन भन्ने होइन भने पनि अनुमानित खर्च आएर तर मेरो भनाइ के र हाम्रो खानेपानी संस्थाको चाहिँ बगेर विधान होला होइन त्यो विधान अनुसार हामीले यो समितिको काम भनेको योजना सम्पन्न पुरै खानेपानी चाहिँ के अरे सञ्चालन गर्ने सबै काम गर्ने हो अन्त निर्माण समिति हो त्यसले त आफ्नो खानेपानी सम्पन्न पछि फेरि अर्को चाहिँ के बनाएर सायद त्यही त्यो बस्तीत बस्तीत बाहिरको त आउँदैन होला होइन जो कोही भए भए पनि उसले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हामीले खाने खानेपानी अब के गर्ने हो भनेर अगाडि बढेर हामी जानुपर्ने हो कि भन्ने छ त्यो काम चाहिँ रेट चाहिँ के अरे कति लाउने कर्मचारी को राख्ने भनेपछि त अर्को समिति आएर तय गर्ने हो अथवा निर्माण समितिले नै सबै काम चाहिँ गरेको त गरेन नि उसको मेला अवधि बस्यो होइन अब त्यो त्यसलाई पनि हामीले विधान अनुसार चाहिँ हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मिटर दरबार निर्माण समितिले सम्पन्न गरेर अब यसलाई कसरी बुझ्दा हुन्छ तिमीले गर्न सकेन छोडा हामी आउँछौँ भन्दा नि सकेन भनेको होइन होला नि त भनाइ नमिठो भयो होला सकिलो अब यो तत्काल छुट्याउनु पऱ्यो भने हामीले एक चरण गइसक्यो हो तपाईँहरू सबै सुझाव त्यहाँ छिटो यसलाई पानी छुट्याउनु पऱ्यो तपाईँ भने पनि दिन आउँ मेरो बुझाइन विवाह सम्पन्न गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले पानी शुद्धिकरण गरेर सम्पन्न गरिसकेपछि यो पुरै सम्पन्न हो नि हामीले खानेपानीको अफिसले पाँच वर्षको चरण भनेको अझै काम गर्दैछ योजना सम्पन्न भएको योजना क्रमागतमा हुन्छ तर च्याप्टर चाहिँ क्लोज हुन्छ जस्तो हाम्रो टिकाले काम गऱ्यो उसको च्याप्टर क्लोज भयो उसले फाइनल बिल पुगेपछि उसको काम सिक्यो तर योजना चाहिँ क्रमागत हुन्छ योजना क्रमागत जान्छ वर्षौँसम्म भइरहन्छ भइरहन्छ सभागत भनेको तपाईँको अब शुद्धिकरण भनेको ट्रिटमेन्ट प्लान बनाइसकेपछि यो पुरै गरेर सम्पन्न भयो हाम्रो काम भनेको हामी समितिले गर्नुपर्ने काम भनेको मोनिटरिङको कामहरू हुन्छ होइन कति सामानहरू बुझिदिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यसलाई वैधानिक गराइदिनु पर्ने कुराहरू गर्नु कुरा रह्यो तर यो निर्माण समिति उपसमिति यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन मलाई चाहिँ के अरे यो समाजबाट चाहिँ अलिकति के समाजहरूको असन्तुष्टि कुराहरू गुनासोहरू कुराहरू मैले भन्नु खोजेँ के भन्दाखेरि ठिक छ जसले ल्यायो पहल गर्यो आवश्यकता पनि हो समयको माग पनि हो के अरे कहाँबाट चाहिँ यो योजना आयो ल्यायो गऱ्यो खायो के के गर्यो त्यो ठिक छ त्यो त्यो ठिकै छ त्यो यहाँसम्म आयो त्यो ठिकै भयो र पनि यहाँ पानी चाहिँ घर घरै जडान गऱ्यो कति धुरीले जडन गऱ्यो त्यो पनि यथार्थ त्यो सबैले चाहिँ यो उपभोक्ताहरूलाई त्यो जानकारी हुनु पऱ्यो र एक नम्बरमा यहाँ यो चाहिँ हाम्रो बाबुबाजे हाम्रो पुर्खाबाट चाहिँ यस्तो चाहिँ कुनै पनि यस्तो चाहिँ मिटरवाला सिस्टम थिएन यो पहिला सुरु यो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ जिन्दगीको चाहिँ एउटा सुरुवात हो सुरुवात हो त ल यसलाई चाहिँ कसरी लाने त एक एकचोटि चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ भेला गरेर उपभोक्ताहरूलाई ल अब यो चाहिँ यसरी मिटर सिस्टम यो हो मिटर सिस्टम भनेको यो कुरा हो मिटर सिस्टममा यस्तो यस्तो प्रविधि यस्तो चाहिँ सुविधा यस्तो सुविधाहरू हुन्छ भनेर एकपल्ट जानकारी दिने हो कि होइन त्यो कुराहरू प्रस्ताउनु पऱ्यो र अर्को कुरा अब यहाँ चाहिँ के आयो कतै के गुनासो आयो भने यो चाहिँ बिजुलीको जस्तो युनिटको दस रुपियाँ यो चाहिँ यो त बिजुलीले त होइन नेपाल सरकारको यो पनि नेपाल सरकारकै चाहिँ ऊ हो यो योजना आएको आएको तर त्यो नेपाल सरकारको मात्र होइन तपाईँहरूले चाहिँ फरो तपाईँहरूले चाहिँ तिरेको तिरेको पैसा हो यो फेरि कुनै चाहिँ सरकारले यो छुट्टै सरकार अर्को सरकारले दिएको पनि होइन तपाईँ हाम्रै चाहिँ राजस्व हो तपाईँ हाम्रै पैसा हो आयो ठिक छ त्यो गरेछ जसले अग्रसर भएर गर्छ त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तर उपभोक्ताहरूलाई कति रेट राख्ने त यहाँ ठाउँ ठाउँमा कुरा आएको छ र यहाँ यान्चोकमा पनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ पानी चाहिँ यसरी आएको छ यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ उनीहरूले नि त्यो कम्पनी जसले चाहिँ गऱ्यो कि गऱ्यो त्यसले धाराको पिटीहरू पनि उनीहरूले लगायो यो यस्तो गऱ्यो हामीले तिरेन यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ आएर के गर्यो यो चाहिँ यति एउटा उपभोक्तालाई भेला नगरिकन यस्तो चाहिँ नियम यहाँको नियम कानुनहरू नसुनाइकन एकैचोटि चाहिँ मिटर लागेर यति यति पैसा लाग्यो भनेर हामीले चाहिँ यो कुराहरू चित्त बुझेन हामी पैसा पनि तिर्दैन यो चाहिँ कसरी कि बिजुलीबाट तानेको पानी त होइन यो आदिमूलबाट बगेको पानी हाम्रै ओडाको पानी मर्सिदिमा गएको पानी हामीले खाछौँ उसो हामीले त्यहाँबाट पाइप लगिराखेको थियो पानी उहाँले चाहिँ त्यो पाइपले गर्दाखेरि उहाँको जग्गा उहाँले अस्ति चाहिँ के अरे सिसिमी ल्याएर राम्रोसँग खन्न पनि पाएन उहाँ अझै पनि गुनासो छ मेरो पनि त्यो गुनासो छ पाइपले गर्दाखेरि त्यो बाटो त्यो बाटो बनाउनु पाएन तपाईँहरूले त्यो पानी पुरानो पानीको के अरे तपाईँले चाहिँ त्यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गएन त्यसलाई चेकबाट होइन भने अब डोजर ल्याएर अब जिसिपी ल्याएर त्यो पाइप पनि भत्काइन्छ उहाँको पनि उहाँले पनि अझै खन्नुपर्ने छ पनि यो कुरा पनि जानकारी दिए तिमीहरूले त्यस्तो पानी पानी यसो भन्नु को समस्या थियो आर्थिक ल्याइदिने नेतागणहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने दोस्रो समितिलाई तेस्रो उपभोक्तालाई होइन अन्य सबै आदमीले आएर अब एउटा कुरो म के भन्छु भने जस्तै अहिले हाम्रो नयाँ पानी समिति आयो नयाँ पानी समितिले माथिको मेलमाले मात्रै पेल्ने कि सबैलाई पेल्ने हो यो कुरो एउटा प्रश्न गर्नुहोस् किन भन्दाखेरि तपाईँको हामी पहिलादेखि चाहिँ पाँच तिस रुपियाँ पानी खाएर मान्छे चाहिँ अहिले चार पाँच सय परेछौँ स्कुल लाइनले कति छ रिटर्न राम्रो देखाइ स्कुल लाइनले पैसा कति छ जोइटारले पैसा कति छ पानी मिटर वाइज गएपछि सबैको धारा बन्द गर्नुहोस् हाम्रो त्यस्तो बुझ्छ जति पैसा पनि हाम्रो म गाई गर्छु अहिले महिनाको दुध जति पनि मलाई त्यस्तो बुझ्छ तर अहिले ओ हाम्रो काम गर्ने मान्छे नै के भन्छ खानेपानी ठिक छैन भन्छ ऊ आफै चाहिँ सय रुपियाँ तिरेर चाहिँ दस युनिट चलाएर बस्छ त्यसरी हुन्छ त्यो मान्छेलाई पेले आएको भयो यो त हामी माथि सदस्यवासीलाई सय मान्छेलाई पेले आएको भयो तपाईँको स्कुल लाइनले पनि तपाईँको चाहिँ पुरानो पानी खाइरहेको छ खानु भएको छ स्कुल लाइनको मान्छेले पाउनुहोस् सर स्कुल तपाईँले पनि पुरानो पानी खाइरहनु भएको छ तपाईँले महिना सोध्नु पनि छ हो किन दिने पुरा पानी त लगाउनु पऱ्यो नि त भने पानी बन्द गर्नुपर्छ साथै राम्रो कुरा गरेर सुनिदिनु पानी बन्द गर भनेर चाहिँ तपाईँ दबाब दिए हो समितिले के त्यो किन भयो समस्या सत्र सय बासीको पानी काटियो छ उन्नाइस सय पैसा दुई सय होइन तिन सय पाँच सयसम्म गएको सुनिल भाइले भनेको कुरोमा साथै हो मैले पनि यहाँको पानी खाइराखेको हुन्छु त्यही कुरो कुरा पानी पिउनेलाई गर्नु पऱ्यो भन्न हो राईले त्यो हो

घरमा बसेर पैसा पाउँछ म लिन्छ मन गर्छु काम होइन हुन्छ होइन सर्वप्रथम त हामीले यो कुरा चाहिँ कसरी हल गर्ने भन्दा हामी विवादित कुरामा कसरी खुट्टा तान्ने भन्नेमा गयो कि जस्तो लाग्छ किन मान्छेले समाजको लागि सेवा गर्नुमा कोही पनि तात्पर्य गरेर कोही पनि उठ्दैन तर अर्कालाई तल देखाउनु र अर्कालाई दबाउनु अर्काको कुरा काट्नु धेरै सजिलो छ समाजको अगाडि आफू उभिएर त्यो काम गर्नु त असजिलो छ तपाईँहरू जतिसुकै बोल्नुहोस् मैले पनि म समाजको कामको लागि गरेपछि एउटै काम भने पनि हाम्रो सबभन्दा खाने पानीमा कहाँ पयो पऱ्यो भन्दाखेरि कुरा सबभन्दा ठुलो हामी समाधानमा जाउँ सबभन्दा ठुलो कुरो के प्रब्लम पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो खानेपानीमा चाहिँ शुद्धिकरण भएन हामी खाने पानी ल्याएछौँ तर त्यो चाहिँ के छ मैला छ फोहोर छ भन्ने हाम्रो कुरा त्यो हो बरु त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त त्यसमा जाउँ न हामी किन विवादमा गर्नु हामीले अहिले तत्काल हामीसँग सात लाख रुपियाँ पैसा छ भने हामी सार्वजनिक रूपले यहाँ समिति होस् या हामी भेलाले होस् बरु हामीले त्यो रातमाटेको ल्याएको ट्याङ्कीबाट माथिबाट ल्यायो भने फिफ्टी पर्सेन्ट त प्युरिफिकेसन हाम्रो त्यहीबाट हुन्छ त त्यो माथिल्लो रहबाट हामीले पानी ल्याउन सक्यो राम्रो हुन्छ हामी पनि हेरिराखेको छ हामी पनि त्यहाँ निगरानी गरिरहेको छौँ त्यहाँ तपाईँको जान्छ खास गरेर फालेको छ नुहाएको छ कपडा धोइदिएछ एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही हो बरु त्यसलाई हामीले अलिकति पैसा छ हामी भने त्यसले माथिल्लो रबाट ल्याउँ हामी सबैको सल्लाहले हाम्रै पैसा हो माथिल्लोबाट ल्याउँ पहिलो कुरो या रातमाटेकैबाट ल्याउँ आज रातमाटीको साथीहरू कति हुनुहुन्छ कुनै म कुलुको नाताले मैले पनि त्यही कुराहरू गरिरहेको छु तपाईँहरूको अब सबै कुरामा म सबै कुरामा एक एक गरेर आउँछु सबभन्दा पहिला हाम्रो जो पानी छ त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट नआउन्जेल हामीले कसरी पचास पर्सेन्ट भने हाम्रो शुद्धिकरण त हुन्छ त माथिबाट ल्याउन हामी माथिबाट ल्याए त्यही ट्याङ्कीमा जोइन गरौँ अशोकको फेद छ नि त्यो मूलबाट लिएर आउन राम्रो हुन्छ त्यो पचास पर्सेन्ट त हामीलाई त्यत्तिकै पनि सफा पानी हामीले पिउन पहिलो कुरा दोस्रो कुरो मैले पनि म कुलुको अध्यक्षको हिसाबले अहिले धेरै पाइपहरू यता आएको हामी पानी यति पिरहेको छ उति पिइ पिइरहेको छ तर मैले पनि त्यही टार्गेट हेरिराखेको कि जब यो ट्रिटमेन्ट प्लान उहाँहरूले गर्नुहुन्छ या हाम्रो पैसा आएर सबै छानबिन गरेर शुद्धिकरण पानी आउँछ म पनि उहाँ खानेपानीलाई एउटा चिठी लेख्छु मुलुको अध्यक्षको हिसाबले पहिलाको जति पनि यहाँ पाइप छ चाहे होटलमा होस् चाहे हाम्रो खानेपानीको होस् चाहे कहीँबाट होस् त्यो पानीको लागि चाहिँ त्यो मन तोडेर चाहिँ कुलोमा पानी झार्ने भन्ने मेरो पनि प्लानिङ छ तर अहिले हामीले तत्काल स्थान गर्नु सकिरहेको छौँ कि हाम्रो पानी सफा छैन खाने लायकको छैन त्यही कारणले हामी पिइरहेको छौँ किन भन्दाखेरि यो खाने पानी चलाउनुको लागि पनि हामीले यो एउटा खानेपानी चलाउनुको लागि पनि हामीले पैसा चाहिन्छ खानेपानी भन्ने मतलब हामीले पिएर मात्रै हुँदैन हामी सबैले कुरा गर्छ अहिले भर्खर कुरो गऱ्यो भने खैरेनीको हामीले कलेज छ कलेजको स्थापना हुँदाखेरि खानेपानीले एक करोड रुपियाँ पैसा हालेछ तपाईँ हाम्रो पनि मित्रता छ भोलि धार्मिक स्थलहरू आउँछ सार्वजनिक चिजहरू आउँछ पारदर्शी रूपले पैसा जम्मा भयो भने तपाईँ हाम्रै हो त्यो कसैले पनि होइन हामी एक सय रुपियाँ गयो डेढ सय रुपियाँ गयो दुई सय तपाईँको बच्चा अहिले के रोयो भने साठी रुपियाँको कुजीमा गएर ल्याएर एउटा पचास पचास खाइदिन्छ के हो त्यो आलुको के के चिप चिप तर त्यो त एकदम सानो तपाईँ हामी पिइरहेको छ त्यसलाई साग शुद्धिकरण लगाएर हामी छानबिन गरेर अगाडि पुग्यो भने त्यो ठुलो हो तपाईँहरूले किन यो विवादित कुरा हो आजको दिनमा एक बोतल रक्सी खाइदिएन भने हामीले एक सय रुपियाँ त्यहीँबाट आउँछ तर हामी किन भन्दै विवाद खडा गर्न चाहन्छौँ हामी त्यही कारणले हामी पनि म पनि कुलोको अध्यक्षको नाताले जहिले यो पानी शुद्धिकरण हुन्छ म तमाम जति पनि ट्याङ्की छ त्यो कुलोको माथिको त्यसलाई काटेर या त त्यो पानी चाहिँ उहाँ खेतमा लगेर चाहिँ सिँचाइ गर्ने तरकारीबारीले त्यसलाई अलाउड छ तर घरमा होटलमा जहाँ पनि छ त्यहाँ लाने मेरो पनि विचार छैन म पनि त्यसको चिठी लेख्छु भनेको छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो अहिले हामीले रातमाटैसँग मिलेर त्यो ट्याङ्कीबाट यतै थ्रु गरौँ न त हाम्रो त्यहाँ पनि सफा पानी आउँछ त अब रातमाटेले भन्नु हामीले चाहिँदैन हाम्रै पानी हो रात माटेले दुई इन्चीको पानी ल्यायो यताबाट सत्र सयकोले के अरे हामी तलबाट चार इन्चीको छ इन्चीको पानी ल्यायो भने त भोलि यहाँ खरेडी पऱ्यो भने सत्र सय फाट के हुन्छ त हामीले पनि दुःख छ म आजको दिन म सत्र सय पाटो मैले खेत नरोपे तापनि खेती योग्यवाला जो के अरे कृषकलाई त बाधा पर्छ त अहिले पो पानी परिरहेको छ छ पानी पुगिरहेछ भोलि त हामीलाई पानी चाहियो नि त सबैले आफ्नो आफ्नो दुई दुई इन्च चार इन्च पानी ल्यायो भने त फेरि यो खेत के गर्ने त यत्रो खेत पहिला एकपल्ट रोपाइँ गर्दाखेरि रातिको बाह्र एक बजी चाहिँ बत्ती जलाएर रोपाइँ गर्थे त्यस्तो अवस्था पनि सक्छ यसको लागि हामीले त्यो पहिले सोच्नुपर्छ तर तपाईँ हामी चाहिँ ठुलो विवादमा नजाउँ पहिला कुरो हुनसक्छ भने मेरो विचारले है माथिबाट चाहिँ ल्याएर पाइप तल जोडौँ तलको कनेक्सन फुटाइदिउँ माथिबाट सफा पानी ल्याउँ रातमाटीसँग मिलेर हुन्छ या अलगै गरेर हुन्छ त्यो सफा पानी ल्याउँ त्यसको पछि पानी आइगयो भने फेरि यो पानी हालेर तोडेर चाहिँ हामी कुलोमा हालौँ मलाई चाहिँ खड्केको कुरा के लाग्यो भने हामी सबैले हल्ला हल्ला नगरिकन किन यो समिति गठन दर्ता भयो सबभन्दा पहिला त म यो धन्यवाद दिन्छु यत्रो हल्ला भएको भए यो दर्ता हुन्थेन ल भने एकदम होइन म खाँटी बोल्ने हो दोष पनि लाउँछु उसलाई फेरि भएको कुरामा गरेको कुरामा सघान दिन्छु एकदम ढिलै भयो नि यतिको भयो नि गरे त्यसको लागि त अनि बाँकी अर्को कुरा चाहिँ हामी समितिमा बसेपछि कर्तव्य कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेवारी एकदम कम भयो यो संस्था मात्रै होइन हामीले अरू अरूको संस्था पनि यस्तै हो तिन चार वर्षसम्म हिसाब किताबहरू तालमेल नहुने समिति समितिको तालमेल नहुने जहाँ पनि राजनीतिक प्रभाव पर्ने हो यस्तो कारणले हो भए अनि अर्को कुरो त्यो शुद्धिकरण पानी नखाएसम्म चाहिँ घटाउनै मिल्छ भने घटाउँ अब पारदर्शिता किन छैन भनेर मान्छेले विरोध गरे कि पैसा जम्मा गर्न किनकि अरू अरू संस्था मैले यो संस्थालाई मात्रै दोष दिएँ अरू अरू संस्था पनि तिन चार वर्षदेखि त्यो अल्झेल गरेको कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर बिग्रेको कुराहरू भएर म नि कतिपय संस्था सानो भएर भए ठुलो हुनुहुन्छ म सानो भए पनि कतिपय संस्थामा बसेर काम गरेको थिएँ अलिकति जवाबदेही गरेर त्यो क्वेसनको एन्सर नदिने तर्किने भाग्ने गरेको कारण कतिपय आवाजहरू त्यस्तो आ भएर यहाँ मान्छेले किन पैसा धेरै थुप्रिने भन्ने कुरो आ हो क्या नत्र पैसा थुपार्नुपर्छ किन थुपारेर अर्को चिजमा लगानी गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरो सरले उत्तर दिँदा त्यो अहिले नेपाल ब्याङ्कको छुट्टै भन्नुभयो अनि अहिले आएर चाहिँ सात लाख भनेपछि त्यो प्लस भएर सात लाख भयो कि छुट्टै सात लाख हो त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्रुटि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सहकारीमा नेपाल ब्याङ्क कुरा नेपाल ब्याङ्कको चालिस पचास छुट्टै हो भने यहाँ सहकारीमा तिन लाख कति मात्रै छ सबै गरेर कुल सात लाख क्यास मात्र हाम्रो बाँकी छ अनि त्यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ यो निर्णय गरौँ कि एकदम हामीले तपाईँहरूबाट हामीले सिक्ने भएपछि त हामीले फेरि हाम्रो बुढीलाई के सिकाउने हो भने क्या अब यसो केयरलेस भएको सुन सुन केयरलेस भएको त्यो पाइप हराएको एक दुई दिनमै हरा लर राखेको हो कि महिनौसम्म वास्ता नगरेर हरायो त्यसमा नि आउँछ क्या केयरलेस कसले गरे हो होइन एक दुई दिनमा हरायो भने अब आउनु समितिले यो अहिले अब मिरा बहिनी समितिमा कोषाध्यक्ष भन्नुभयो उहाँले कोषाध्यक्ष कामै गर्नु भएन कसले निर्णय दिनुभयो नि मेरो यस्तो यस्तो कारणले मलाई जिम्मा दियो निर्णय हुनु पऱ्यो नि त अब फेरि आउने पिँढीले नि यही गर्छ क्या अनि कसलाई यसरी आथ्यो भन्ने हुन्छ त्यही भएर समिति अब हेरफेर पनि होला अलिक तगडा भएर बरु सातजनाको बनाउनुहोस् पाँचजनाको बनाउनुहोस् अलिक टिम वर्क गर्नुहोस् जानु पऱ्यो भाडा हाल्नुहोस् खाजा सामान्य खाजा हाल्नुहोस् टिम मिलाएर काम गर्नुहोस् क्या तर यसले गरेर जाँदैन म जाँदैन भने कम्सिना जे संस्थामा पनि सदस्यमा खालि यस्तै डामाडोल छ जेमा पनि अब एउटा गरेर हुँदैन हुन त गर्छु भनेर गर आएको साथ दिँदैन पार्टीकै कुरा हो खालि जेमा आउने नि यहाँ पार्टीको त झ्याम्मा अब अहिले ट्रिटमेन्ट प्लान परेन झ्याप्प लिएर आउनु हो न जुनसुकै पार्टी औ उसलाई न हामी रोक्छौँ बोल्छ त्यो हो कि पार्टीको पावर देखाउनु भने यो सानो किलोमा च्यान्द्रन बुन्द्रन पार्टी खालि हामी भाहा अब कति कुरा काट्यो मान्छे आउँदै आउँदैन कति खायो भने आयो मान्छे एउटाले आएर क्वेसन गरे आउनु परेको अगाडि बोल्नु पऱ्यो के हो बोल्नु पऱ्यो अब हामीले दस युनिटसम्मलाई दसभन्दा बढी प्रकारलाई यहाँ समस्या के आयो भने सय दुई सय तिर्नलाई आपत्ति पनि होइन अब उसले गरे पाँच सय तिर्नु तर हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा पानी चाहिँ के अरे त्यो बेचेर सम्पत्ति धेरै कमाएको राख्ने उद्देश्य नहोस् है अर्को कुरो के हो भने पानी चाहिँ जति धेरै चलाउँछ त्यति रेसन राख्ने गरौँ कि मानवम सय पचासमा त हामीले न्यूनतम सय राख्नु पचास राख्नु आवश्यकता अनुसार राख्नु त्यसमा होइन प्रायः जसोले सयले अन्त धेरैले काम चला कतिपयले त गाई पाल्ने भैँसी पालेर त्यसले त त्यो घाम चाहिँ अर्को समस्या अनुभव होइन बरु हामीले दस युनिटसम्म अथवा पन्ध्र युनिटसम्म बिस युनिटसम्म सय राख्ने हो कि राख्ने एउटा सुतिनु जाउँ बिस युनिटभन्दा माथि गयो भने बाइस मिनट चलायो भने उसलाई पाँच रुपियाँ लगाइदिनु दस रुपियाँ लगाइदिनुहोस् किन यो गर्नु हाम्रो पानी मुहानको चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कीमा बढगा छ होइन हामीले प्रयोग गरेको पानी चाहिँ पैसा बढेको बढेको छ होइन गाई पालीले गाईले पानी खुवाउनलाई त्यही बेला झिसिङ्गो हुनुपर्छ होइन अब त्यो समस्या भएर जति पानी बढी प्रयोग गर्छ उसलाई चाहिँ रेट बिस्तारै त्यो चाहिँ बिस फाइनल होइन रेट सय राखौँ पचास राखौँ होइन अनि त्यहाँबाट त्यो गरिसकेपछि बढी पानी है उसलाई त्यो प्रोत्साहन गर्दै जानु पऱ्यो सरकारीमा दायरामा तपाईँ र उहाँ चाहिँ एघार बजी आउँछ होइन पानी जानु उठाएको पैसाबाट उसले तनखा दिएछ उसलाई समयअनुसारको छुट्टी पनि दिएछ होइन तर कर्मचारी कस्तो रहेछ भने अहिले कति दिन भइसक्यो उसलाई मैले अवगत गराएको रहेछ मनेर जान्छ छ सात दिन पक्क है म रोपाइँ गर्नु अरे बाबा रोकन गर्नु छ भने समितिमा चाहिँ एप्लिकेसन दिएर फेरि त के अरे समितिले आफूमाथि फटाउनु पऱ्यो नि त अब त्यस्तो खालको बाहना गर्ने मान्छे हो भने उसलाई कर्मचारीले गर्यो गरिदियो आज दिन भइसक्यो मेरो त्यहाँ पानी सार्न लाने पानी नि जोड्नु आइजन भने छु उयो गरेर ऊ दुइटाको रिपोर्ट पनि गरेको छु फेरि पनि जान्छ म छ सात दिन पर्खाउनुहोस् म तैँले म रोपाइ गरेर मात्रै तपाईँको जोड्छु भन्छु म सेलेरी छ टाइममा छुट्टी दिएको तपाईँले फेसिलिटी पनि दिए होला यस्तो चाहिँ गर्नु पाइँदैन यस्तो हो भने समितिको कमजोरी किला छ यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ नि सात दिन आज नौ दिन भइदियो हल्लाको कहिले गर्न सक्नुहुन्छ र अडिट कहिले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरेर एउटा मिटिङ तोक्ने एउटा यति कतिभित्र भित्र गर्ने भनेर एउटा निर्णय गराउनु छ आज होइन अब अडिट गराएर अडिट रिपोर्ट लिएर र तपाईँले साधारणसभा गर्नुपर्ने होला होइन त्यो साधारणसभा कहिले गर्ने त्यो एउटा यति मान्छे हामी जम्मा भइसकेपछि त्यो दिन हामीले चाहिँ सभा गर्ने एउटा निर्णय गराउनुहोस् अनि जहाँसम्म यो अहिले पानीको रेटको कुराहरू पनि आए अनि अर्को पानी चलाएरै पानी कम चलायो भन्ने पनि कुरा आयो हामीले आदिमुलको पानी शुद्ध छैन भनिरहने अनि अर्को पानी बन्द गर्छु भनेर जतालाई पानी खा भन्नु पनि हुँदैन त्यो कन्डिसनमा हामीले अब ट्रिटमेन्ट प्लान लिएर आएर अब भोलि ट्रिटमेन्ट प्लान आउँदा डोजिङ पम्प भन्ने हुन्छ केमिकल डोजिङ पम्प भन्ने हुन्छ एउटा त्यो ब्याक्टेरियामा मार्ने त्यो हालिएला होइन विभिन्न त्यसका क्राइटेरियाहरू छन् त्यो गरिसके पछाडि अरू पानीलाई बन्द गराएर यो पानीको खपत बढाइसके पछाडि त्यो पानी खपत बढाएपछि मूल्य पनि घटाउनु मिल्छ क्या किनभने धेरै प्रयोग गर्ने पानी भएपछि मूल्य थोरै तिर्नु तिर्दा पनि धेरै हुन्छ नि त किनभने खपत धेरै हुन्छ त्यो गर्न पनि सकिन्छ त्यसको लागि अनि अर्को कुरा आयो उहाँको अहिले अहिले उहाँको कुरो त सम्बोधन भएको जस्तो लागेन उहाँको आफ्नो जग्गा पनि चाहिँ पाए पऱ्यो भन्ने कुरा पनि आज त्यो पनि टिपेर उहाँको कुरा सम्बोधन गर्नु होला है लाइन कसको लागि कसैले कसैले घरै बनाएर घरै मुनि पढ्ने हो भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु पऱ्यो घरै मुनि भोलि घरै जग्गै खाने काममा पाए पढ्नु पनि त्यो पनि त्यसलाई पनि त्यो सम्बोधन गरिदिनु होला र यसलाई क्रमागत रूपमा स्टेप वाइजमा सबै यो उठेका घटनाहरूलाई चाहिँ क्रमागत रूपमा चाहिँ समितिका एउटा आधिकारिक मान्छेले चाहिँ सबै कुरालाई सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भने मैले रुपियाँ तिर्ला उसले कसैले चौबिसै घन्टा चाहिँ होटल व्यवसायदेखि लिएर अरू विभिन्न व्यवसाय चलाएको चौबिसै घन्टा पानी अनि उसको पनि सय रुपियाँ लिमिट त बेसमा होइन युनिट बेसमा हामी जुन गाउँपालिकाको दस लाख रुपियाँ यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि हामी त्यो बेलामा असफल भएकै हो किनभने त्यो हामी त्यो लिएर आएर काम हाम्रो जुन सरकारको जे भए पनि त्यो अहिले सात आठ लाख रुपियाँको पाकेट चाहिँ त्यति स्टकै छ त्यसपछि हामीले त्यही बेलामा चालिस लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले छुट्याइसकेपछि हामीले के चाहिँ हुँदो रहेछ यदि केन्द्र सरकारले छुट्याएको भए ट्रिटमेन्ट प्लान साइडको त्यही बेला चाहिँ कन्टिन्यू जुन हुँदो रहेछ हामीले किनभने जुन सरकार आफूसँग नजिक छ त्यो सरकारले गुहार्ने हो त्यो गुहार्दै जाँदाखेरि किनभने त्यो डिपिआर चाहिँ हाम्रो कमसेकम पाँच करोड चान्चुनको डिपिआर छ कि एउटा कुरो न्यूनतम शुल्क सय रुपियाँ दस मिनटसम्म यथावत राख्ने त्यसपछि फेरि दस रुपियाँ होइन पाँच गर्ने भन्ने एक भनिराख्दा हो कि एउटा प्रस्ताव हालेँ मैले मैले बुझिहाल्छ अर्को प्रस्ताव के बुझेँ मैले भने पन्ध्र मिनटसम्म दिने सय रुपियाँ लिने त्यसपछि प्रति युनिट पाँच रुपियाँ लिने त्यो पनि के होस् अब अर्को कुरो यो खाने पानी चलाउने चलाउने तपाईँ हामीले नै हो अझै फेलिनुपर्छ भने छैन शुद्धिकरण गर्छ हामी खानेपानी एकदिन गर्न पनि खोज्दैछौँ भनेको हुनाले पछि त फेरि यसलाई परिमार्जन गर्न सकिरहेको ठाउँमा रह्यो पन्ध्र युनिटसम्म सय रुपियाँ त्यसपछि प्रति युनिट पाँच रुपियाँ गर्ने त तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भने यदि मैले तिरेन भने असारसम्मको पहिलेको लागि पैसा तिर्नुपर्छ साउन एक गतेबाट लागि हुन्छ है सुन्न पन्ध्र युनिटसम्म त सय दिदी कुरा राख्नु भएन त्यो ठिकै छ तर उहाँको कुरामा चाहिँ के छ भने उहाँको तर्फबाट बोलिदिएको म चाहिँ होइन उहाँको कुरा के छ भने त्यो मिटर जोइन गरेको न्यूनतम शुल्क तिर्न पर्ने कि नपर्ने भन्ने अब एक दिनभित्रमा हामीले सूचना जारी गर्छौँ जसले मिटर लाग्नु भयो उहाँले जोड्नै पर्छ अहिले कुरा जोडेको न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्छ यो घटेको शुल्क चाहिँ सामने त लागु हुन्छ है यो अब अर्को आयो अघि हाम्रो हस्ताले हुन थियो कर्मचारी सम्बन्धमा हामीलाई फर्केको कुरो के थियो दाइ दुईजना भिएमडब्लु तालिम लिन पठाइदिए भनेर खानबाटले हामीलाई भने लौ न भाइ हो झन् भन्दा कोही नटेरे हुन् हामीले परेको हामीले परेको वेदना हो यसरी भेला राख्ने कुरो नि भएन अलिक जाने लौ न उसो भन्दा कोही नभएर हामीले लोकपाल दाईलाई तपाईँले जानै पर्छ उसले त्यहाँको अरू सुविधा केही पनि खाना बस्न पाएको र अलिकति जानेको भएको हुनाले उनलाई भिएमडब्लु मार्फत भनेर हामीले राख्या हो त्यो चौबिसै घन्टा तपाईँले भनेको एक हप्ता लिन त त्यो पनि गरिदिन्छ तर किनभने चौबिसै घन्टा त्यहाँ हिँड्ने भनेर भनेर राखेको पनि होइन किन थोरै वेतनमा त्यो काम गरेर आइज हामी मान्छे पाउनु गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँ मैले बुझेको चिन्ताबाट आइरहेको पानीको पाइप चाहिँ अवरोध पारे हामी यसो बुझेको त्यो कुरा ठिक हो तर चाहिँ अर्काको जमिनमा अब मैले चाहिँ त्यसले त्यो पाइपले गर्दाखेरि त्यो कुरो त्यो कुरो कुरो त्यो नाला नाला लगे हुन्छ कि त्यस्तो विकल्प नभए ठिक छ मेरोबाट भन्नुहुन्थ्यो कि तर पुछारबाट लगिनु पर्यो होइन भने मैले अब अनुरोध गर्छु एउटा काम निर्माण चित्त कुरो भाइले छोडेर अर्काको जमिनबाट भन्नु धाइले छोडिदिनुहोस् ट्रिटमेन्टको कुरा आउँछ हामीले अघि नै भनिसक्यौँ अब यो नयाँ अधिवेशन सुरु भएको छ एकचोटि हामीले भएको पनि हेरौँ फेरि लि गरेर हामी एकचोटि अझै जान्छौँ तपाईँहरूको साथ तपाईँको साथ रहन्छ हामी तयार छौँ यसलाई यसलाई अर्को विकल्पमा जाउँ है अघि नै भने जस्तो हाम्रो बजेटले अस्थायी रूपमा केही त्यस्तो चाहिँ पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने छ हामीसँग उपाय छ अथवा हामीले फिफ्टी पर्सेन्ट साठी पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट छ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भने जतातिर गऱ्यौँ र तत्कालको अवस्थालाई चाहिँ त्यो अस्थायी साधनबाट त्यो अस्थायी प्रयोगबाट भने पनि हामीले चाहिँ अब त्यो पानीको शुद्धिकरणलाई समस्या समाधान गर्ने उपाय छ भने तो मेरो छोराछोरी दुईवटा भयो एउटा मिटर चाहियो मेरो छोराले सामाजिक रूपमा मलाई पनि छुट्टै भाग चाहियो भन्ने हो कि हामी दुइटै एउटै हो भन्ने हो कसैले कहिले एउटा सुविधा आयो नि त एउटा एउटा भनेर जान्छन् कि जान्छन् भएको तिर्नु पर्छ नि त जस्तै पुष्पा म्याडम चाहिँ यहीँको बसोबास गर्ने उहाँले घर जग्गा आफ्नो घर जग्गा बेचिदिनु भयो पछि अर्कै घर भनेर लिएर घर बनाउनु हो उहाँले म पुरानो मान्छे हो मलाई के गर्ने भनेर यस्ता समस्या थुप्रै आउँछन् हामीले नयाँलाई हो चाहिँ लागत मूल्य भन्दा बरु नयाँलाई हामीले वरिबाट आस् कि पारीबाट आओस् कि होइन हामीलाई त के हो भने जसरी हुन्छ हाम्रो बस्ती बिस्तार होइन यहाँ आउनेमा मान्छे हो पानीको पैसै यत्रो तिर्दैन होइन अब पानीको पैसा यति बढ्दैन भन्ने कुरा महँगो हुनलाई रेटमा कसरी हुन्छ गरौँ अब एक भाइ छुट्टिएर आयो भने के गरौँ भन्नु हेरी हाम्रो लागत अहिलेसम्म आठ हजार समथिङ बरु रेटमा चाहिँ के अरे मिनिमाइज गरिदिउँ होइन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो बाहिरबाट आयो यसलाई जति पैसा भन्दै बरु मिनिमाइज कति गर्दा आउँछ भन्ने हाम्रो सुर्जे के के छोड्यो उसलाई